माझ्या प्रेमाचा हा जोडपा बनेन मी तुझा राजा लाडका नाही भेटणार तुला कोणी माझ्या सारखा काढला टॅटू तिला वर तुझ्या नावाचा तुझ्या सारखी नाही कोणी माझ्या स्वप्नाची तू राणी तुझ्या प्रेमात चाललाय पोरी माझा दिल फुल टू दिवाना तुझ्या प्रेमात चाललाय पोरी माझा दिल फुल टू दिवाना क्या बढ़िया था गुरु